ኦፍኮርስ ያው አዲስ ለሆናችሁ ሊከብዳችሁ ስለሚችል ቀስ እያላችሁ ደረታችሁን ለማስ ጉልበታችሁን ወደ ደረታችሁን በማስጠጋት ይሄ ፍጥነት መጨመር ይቻላል። ቀስ እያልን ቀስ እያል ከዛ በኋላ power እንሰጠዋለን። በደንብ በደንብ በደንብ ቶሎ ቶሎ ቶሎ ቶሎ ዝቅ እያልን ማለት ነው። ወገባችን ቀጥ እንዲቀጥ ብሎ ጉልበታችን ደረታችን መንካት አለበት። ልክ ሳይክል እንደሚነዳ ሰው በማሽን የሚሰራ እንዲሁ አለማሽን እንደዚህ በመስራት ምርጥ ነገር ነው። ብር መውጣት ወይ ወጪ ማድረግ ሳያስፈልግባችሁ ይሄን መስራት ነው። ስፖርት ወሳኝ ነው ለሰው ልጅ በጣም በጣም ወሳኝ ነው እና ባካችሁ ወጣቶች መሆናችሁ ጎልማሳዎች እንዲሁ ልጆቹ መሆናችሁ የትኛው ኤጅ ላይ ያላችሁት ስፖርት ስፖርትና ሰውነታችሁን አገናኙ። በተደጋጋሚ ባደረጋችሁ ቁጥር ሰውነታችሁ ስፖርት እየለመደ ይሄዳል። ከዛ መብላትና መጠጣት ሁሉ አስፈላጊ እንደሆነ ቀን ምሳ፣ ማታ እራት፣ ጠዋት ቁርስ እንደምንበላ ሁሌ daily ስፖርት ሰውነታችን ይርባዋል ማለት ነው። ሁሌ ስፖርት እንዲሰራ ያስነሳሳል። ስለዚህ ይህንን ሁላችሁም እንድታደርጉ እጋብዛችኋለሁ። ውሃ እንዳይረሳ ውሃ መያዙ ውሃ በጠገባችሁ ቁጭ አድርጉ ውሃ በትንሽ ትንሽ ግርጭ አንደኛ ውሃ በጣም ይህን እንቅስቃሴ ስናደርግ ውሃ በጣም ያጸጠናል። ምክንያቱም ላብ ሲወጣ ያ ላብ ተመልሶ ውሃ እንድንጠጣ እንትን ጥማት ያስጠማናል ማለት ነው። ስለዚህ ውሃ እንዳይረሳ፣ ውሃም ጠጡ። ስፖርታችሁን ስሩ ባካችሁ። ወዳችኋለሁ።